Я могу показать способы, методы ловли прикормления окуня. И? Короче, берешь так приходишь на, на озеро, либо на речку, Огонь! <laughs> <laughs> Сколько людей, столько и способов. Не клюет. Не пришел. Значит, значит окуня нету. Не значит, <laughs> значит окуня нету. Надо переходить на другое место. Спасибо.